Kikosi cha Azam FC kimeondoka jijini Dar es Salaam mapema leo Ijumaa ya Mei tano kuelekea mkoani Mtwara tayari kwa mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho Tanzania bara, yani Azam Sports Federation Cup dhidi ya miamba Simba Sports. Mpambano huo umepangwa kufanyika kesho kutwa Jumapili ya Mei saba katika uwanja wa Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara kuanzia michala ya saa tisa na nusu arasili. Lakini kabla ya kuondoka jijini Dar es Salaam, kocha mkuu wa timu hiyo Kali Ongala alisema kwamba kikosi chake kimejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kinatinga hatua ya fainali ya mashindano hayo kwa kuwafunga Simba Sports. Katika hatua nyingine, afisa habari wa Azam FC Hashimu Ibwe naye pia kwa nafasi yake alizungumza na akasema kwamba kikosi chao kipo tayari kupambana na Simba Sports na kutokana na maandalizi makubwa ambayo wameyafanya, wanaamini watapata ushindi katika mchezo huo wa nusu fainali. Lakini ikumbukwe Azam FC ilitinga hatua ya nusu fainali kwa kuwatoa Mtibwa Sugar iliyokubali kichapo cha mabao mawili kwa sifuri katika mpambano ambao ulipigwa kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Salaam, huku kwa upande wa Simba Sports ikifanikiwa kuitoa timu ya Ihefu FC kwa kuifunga mabao matano kwa moja. Maoni yako ni yapi kuelekea nusu fainali kati ya Azam FC dhidi ya Simba Sports? Dondosha komenti zako hapo kwenye upande wa comments. Eh, utakuwa umeupiga mwingi kweli kweli na utakuwa umetisha kinomanoma. Mimi naitwa Deus Besmark, jezi nambari 17 mgongoni, mwana Sports Stein TV.